Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar, barchangizga omad tilaymiz. Albatta 18-o'yinimizning glavni prizlarining sohibi keldi. Albatta tavshiramiz yaxshi tarzda 19-o'yinimizda 1150 dana biletimiz qolgan. Inshaalloh kelayotgan hafta finalimiz. Hammangizga omad tilayman. Bilet narxi 500 rubl, o'yinimizda 19 da ikkita Mercedes ko'rsating. Bittasi mana birovi, yana bittasi shunga o'zidan <laughs> qap qarasi. Qaraymiz, jashila. Omad bera, <laughs> buyoqqa kelgan aynan birashingizni beray sizning. zor Zo'rsan, ishlar yaxshimi? Albatta, qayerdan bo'lasiz? Guliston. Guliston qayerdan? Kalxazabad shahridan BMW'ning 3-sini, 3-seriyani e, albatta o'tib olgan. E, Rahatidan gapiring axir, kayfidan gapiring. Kayfi zo'r. Ha? Qanday? <laughs> Zo'rmi axir? Qanday nechta bilet oldingiz? Qaytib o'yinimizga qatnashingizdan qanday o'tib oldingiz? O'tgan o'yindan 2 tabim, chiqqan jo'q edi, bu o'yindan 1 tabim. bir mashina yo'qdi. Bitta bilet oldingiz. Bitta bilet. Gap yo'q, albatta. Xursandsizmi, xursand emasmi? Конечно, xursandman. <laughs> Mashina aqlmi? Bo'ladi, normal, zo'r. Ma'qul bo'lsa lekin ham bermayman men. Yo'q, zo'r bo'ladi. Gap yo'q, pastchiliklarma brendingga deng, xudojon, bularga nasib qilsin, bir duo ber. Qo'sh-qo'sh aytib keldingizmi, yo'qmi? Yo'q, men qo'shiq aytaman. Ko'plar. Aytingiz, sevren tilagingiz. Hammasi rozi bo'lsin, saylagan pullariga. Har marta biz kichik utalgan joy edi, bizga chiqqan joy edi. Biz brendishni degan yo'qmiz. Ammo marta bizga chiqibdi, hammasi rozi bo'lsin. Nima deyman boshqa? Mana ashtangiz ham kelsin axir. Ha, men shuning ashnasi bo'ldim. olaman Gulistandanman. Üçüncü Nassos. Daniyarov qishlog'i. Ana mana BMW Nassam delme işengen yok dedim. Hay maksat hakikaten şu maşini utamız deb. Ve real al maşini ala kep turuptu Nassam olsa. Hali Şengen yoksun ha. Dost bakalım inşallah Xudo Allah minib ketamiz. Qishlaqdagi jigitlarga salam ayting hammasiga. Razı bol. E, hammaga omad, Nassa yana mana anavga ham bilet var, inşallah. yekta mers nastat xudo rozi kimga ato qilgan bo'lsa oshi bo'lsin inshaalloh period Ha, ina bu inshima assalomu alaykum so'zing xuben ko'rasiz shumayku jo'masham bu sohibi mana poloniki sohibi poloniki mikrofon bering shumayku jo'mashan aka. ay xudi yekaterinburg yekaterinburg omadingni chaniqma nima olib oladi dedi амаки то мешавад чизи то мешава вай бурди даг ин исти нигаҳ кунем амаки мешава амаки то мешава чанд та билет харида буд як дона билет да 500 тумон соҳиби volkswagen polo ана volkswagen polo албатта кепти э, ягон чи сухани беҳтарин бошад пасишгоҳи мо ба гап занед масад чи хел бовар кардем ё не бовар накардем молиам э? барои чи ам актон наёмад шуморо роӣ кард э, ну э, вай кор дошт ҳамона вақт камтар мазошам неста ман бекор будам гуфтам хай биёма мера мегирам гап нест гап нест ай калхозобод мешин шумо тоҷикистон ай калхозобод бале узун тарафҳои сини чи хирвонтепа хирвонтепа гап нест оштон шава ҳама то омад меохоҳам ягон Сухан, он больше газа не подписчикой маба. А, ну, как сказать, все это честный, за 500 рублей, ну, вот хозяин э, Volkswagen Polo. Э, вот покупайте приза на следующие игры, вот два Мерседес. Ага. И э, у кого будет шанс и выиграет, все bo'lsin все ko'r bo'lsin gapirgan hammangizga так, tilayman jigalar faqat shunday ko'ngil tiq qilib bitta belatang narsa mumkin non birovni o'tib ketsangiz bu xudojon shunday kun sizga ham nasib jigalar faqat qo'llab quvvatlab bittadan laykni bossangizlar bexabar do'stlar xabardor bo'lsin o'ylamaysizlar ash bo'lsin hammangizga baribir o'tiringizlar moshina bichinen zavodmi اینا ماشین شیشله مقصد دیدن های کرده دیدن آزی انا ماشین من تعریف میکردم اما رنگ تعریف کردن باری هست یا نیست اما گپ زنید مقصد من صد فویز هم چیزی گفته همون هستش چیزی گفته همون فویز یعنی روزی این آخه صد فویز گپ نیست کس سلامت باشین روزای نیک بهای کنید یا کنید اینا من چیگه siz دیمر ey jo'rating chechanni qo'ying mamamma may Buna mashin ma'qulmi, ma'qul emasmi sizga? Men maqtayardim, kor ishonmay uchadi. Bu kor o'zing mashin maqtaydi deb uchadi. Aynan ma'qul bo'lmasa bermayman mashinni. 200 marta ma'qul. Ma'qulmi? Tamom a? Razisizmi? Ash bo'lsin, yaxshi kunda mening jigarim. Albatta bundan rakimlar hammasiga so'yiz. Inshaalloh hammangizga jigarlar e, omad tilayman. Chin yuragimdan omad. Xudojon, mana shunday kunlar sizga nasib qilsin albatta. 19-o'yinimizning e, finalini nasib ham mana shu 3 kun 4 kun ichida kitingizlar mana shu kelayotgan hafta nasib qilgan bo'lsa final hammangizga omad tilayman jigalar faqat qo'l ovqatlasha to'xtamazlar o'ylayman tojik o'zbek laqay jigaro hamma saday yakun призвон брат turkmaniston tojik o'zbek bapesh moshinchavu kattesh salom kolxoz obod salom melin obod qatlon junam zo'ray Țani botu cu rai Samon cu robotu kukara cara cu Mercedes-ul Opel Segere tu Beppen optima vu BMW Toyota e server ազատ բականտեներ Այման բելետ խարիդա Կաշտայ կուչա չարիդա Մինի ֆինալ հարուզաս Սումա բիգի բակուզա Սաբր բիկուն համեշա Կորա համայ սատ մեշա Պատիս կակուն լայքամոն нигарои шайхзамон дастгири мабошед гар пеши шумо ҳамаи сад бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бирад омад ҳамеша ёрад дигаро дигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канализамон